धूल मची थी मुझ में जीतने का घुसा था जो कीड़ा रूल यही था बस झेलनी थी मेहनत की पीड़ा छोटी छोटी आंखों में दिन और रातों में बड़े बड़े सपने लिए खुद पे यकीन और सब पे भरोसा ना किसी ने टोका बेपरवाह सोया खोया था धोखा सब जाने में पाया सबने बनाया चूतिया चूतिया बन चुका हूँ मैं चूतिया चूतिया चूतिया बन चुका हूँ मैं चूतिया